So, in the first few paragraphs, we studied about the body, the mummy. We studied about the graveyard. We studied about the ornaments and things that were found and how body was taken out for x-ray. In the second part, Briefly, we studied about the four kings. And finally, in that very part, we also studied that uh, Tut seems to have died suddenly, unexpectedly. Now, we move further. Regardless of his fame and his speculation about his fate, regardless of his fame, Prasiddhi उसकी जो प्रसिद्धि है उसे हम एक तरफ कर दें and speculation about it fate speculate करना मतलब अंदाज लगाना और फेट माने उसका क्या हुआ होगा उसके शरीर की मौत कैसे हुई होगी इसको अंदाज लगाने को दरकिनार कर दें एक तरफ तो Tut is one mummy among many in Egypt तो ये बात तय है कि तुत जो है उसकी जो बॉडी है वो बहुत सारी ममीज़ में एक ममी है अकेले उसकी ममी नहीं मिली बहुत सी ममी मिली hundreds of mummies were found. So his regardless of his fame उसकी प्रसिद्धि को यदि हम दरकिनार करें और कैसे मरा क्यों मरा इस पर थोड़ा सोच बंद करें खोजबीन अंदाज लगाना अंदाज न लगाने का काम करें तो केवल तुत की मम्मी की यदि बात करें तो तुत की मम्मी मिस्र में इजिप्ट में पाई जाने वाली कई सौ मम्मियों में से एक है अकेली मम्मी नहीं है how many no one knows कितनी मम्मी है किसी को नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम कि कितनी मम्मी है वहां पर ऐसी द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट एक वहाँ डिपार्टमेंट बना है इजिप्ट में जानने के लिए ममीज़ के बारे में तो उसने अभी तक 600 जो जो जिसने ममी की सूची बनाना शुरू किया इन्वेंटरी माने सूची सामानों की सूची इन्वेंटरी मतलब सामानों की सूची तो जो डिपार्टमेंट है उसने जब ममियों की सूची बनानी शुरू की यहाँ पे कौन सा सामान है यहाँ पर है ममी तो 2003 तक करीब 600 मम्मी उसे मिली है और अभी 2023 आ रहा है 2003 तक उसे 600 ममीज मिल चुकी हैं और अभी भी जारी है वो काम एंड स्टिल काउंटिंग स्टिल मतलब अभी भी गिनती जारी है कल्पना कर सकते हैं कितनी ममी बनी होगी लाशें कहाँ कहाँ दफनाई गई हैं उसकी खोज हुई है और छः सौ मिल चुके हैं नाउ द नेक्स्ट फेज अब अगला जो दौर है अगला दौर क्या है scanning the mummies with a portable CT machine scan करना मतलब आप जानते हैं ये आजकल के मोबाइल के पिक्चर्स को और इसको उसको सबको स्कैन कराते हैं स्कैनर से इमेज निकलवाना तो ये ममियों की गिनती चल रही है अभी भी जारी है 600 मिल चुकी हैं और गिनती जारी है तो अब अगले दौर में अब क्या काम हो रहा है अगले दौर में हो रहा है इस ममीज़ को स्कैन करना ममी की इमेज निकालना और किससे निकालना ममी को ले जा तो सकते नहीं ले जाने के बहुत सारे नुकसान हैं बहुत सारे नुकसान हैं टूट जाएगा कुछ पार्ट गुम जाएगा हिस्ट्री बनाने में दिक्कत होगी कौन सी मम्मी कहाँ की थी इसे जानने में दिक्कत होगी सो so, क्या किया इन्होंने एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन लाई पोर्टेबल मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके portable van portable mobile van या पोर्टेबल हेल्थ वैन जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके वो पोर्टेबल का पोर्टेबल चेयर हाँ हाँ जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके तो ऐसे सी टी स्कैन मशीन बनाई गई और याद रखें उसमें लिखा है ऑथर लिखते हैं it was donated by Siemens Siemens is a big company बहुत बड़ी कंपनी है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जिसने महारत हासिल की है तो अगले दौर में काउंटिंग का तो काम चल ही रहा है अब जब इतनी सारी ममी हो गई तो they started doing the next round of work and that is scanning all the images through CT scan that CT scan which was portable which was brought there जहां मम्मी मिली वहां ले जाते थे उस स्कैनर को portable CT scan donated by National Geographic Society and Siemens National Geographic Society एक कंपनी एक संस्था है और सीमेंस एक कंपनी है इन दोनों ने मिलकर आ, कई पोर्टेबल मशीन दी सीटी स्कैनर दिया और जो सीमेंस है वह बनाता है नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी ने उसको बनाने के लिए जो खर्चा आया होगा उसको दिया होगा और फिर उसका दोनों ने मिलकर डोनेट किया मशीन सीमेंस ने खास बनाया इस पर्पज़ के लिए जो पोर्टेबल हो जिसमें मम्मी को डाला जा सके मम्मी को कम से कम नुकसान हो कम से कम नुकसान हो इस उद्देश्य से बनाया गया this is called customized CT scan and so Siemens, the manufacturer and Geographical Society, the promoter, they presented CT scanner which was so portable to the Mummy Project organization and which started the next round of work and that is taking images of it, x-rays of it. King Tut is one of the first mummies to be scanned हाँ तुत के बारे में इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उसकी ममी जो थी उसको संभवतः पहली ममी थी जिसका स्कैनिंग हुआ इसलिए ये प्रसिद्ध हुआ यदि हम उसकी बात को दर दरकिनार कर दें प्रसिद्धि को और क्यों मरा कैसे मरा इस बात को दरकिनार कर दें तो तुत भी तुत की बॉडी भी छः सात सौ ममी जैसी एक थी लेकिन ख़ास बात यह कि तुत की मम्मी का संभवतः सबसे पहले एक्सरे हुआ सबसे पहले सीटी स्कैन हुआ ऐसा क्यों क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध था नहीं इसलिए क्योंकि सबसे पहले वही मम्मी मिला 1922 में मिला तो चूंकि सबसे पहले मिला सबसे पहले उसको स्कैन किया और चूंकि बाद में पता लगा ये तो सबसे लास्ट रूलर था और कैसे मरा क्यों मरा है ये और अजीबो गरीब बातें थी तो इसलिए उन्होंने उसको सबसे पहले स्कैन किया a C T scan the mummy head to toe सिर से लेके उंगली तक अंतिम बिंदु तक स्कैनिंग किया गया creating 1700 digital x-ray images in cross section horizontal जब बॉडी को अंदर डाला तो लेयर आफ्टर लेयर एक्सरे हो रहा था मानो जैसे चिप्स को काटा जाता है लेयर आफ्टर लेयर तो ऐसा बिना काट पीट किए एक्सरे में मशीन में सीटी स्कैन में सुविधा थी कि लेयर आफ्टर लेयर वो पिक्चर ले फिर उन सब लेयर्स को एक के ऊपर एक बैठाया गया how many images 1700 digital images scanned और कितनी पतली थी वो जो बॉडी का हिस्सा था point six two M M one M M कितना होता है one M M is very very small ten M M is equal to one centimetre और यहाँ वन एम एम से भी कम एक मिलीमीटर से भी कम पतला वेफर चिप्स जैसा पतला ऐसा उन्होंने काम किया So, in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, intricate matlab complex, intricate, कठिन, complex जो शरीर का ढांचा था उसकी इमेज को उन्होंने 0.62 mm की लेयर में उसकी इमेजेस ली takes on every detail in the resulting image. Every detail, every मैंने अजीब E E R I E every details. उससे बड़ा अजीब विवरण मिला in the resulting image resulting मतलब परिणाम स्वरूप ऐसा करने के परिणाम स्वरूप जो इमेजेस आई उसमें बड़े अजीबो गरीब विवरण मिले विस्तृत जानकारियां मिली डिटेल मतलब जानकारियां विवरण with its entire body similarly recorded a team of specialist in radiology forensics and anatomy began to probe the secrets जब इसकी पूरे शरीर का एक्सरे हो गया point six two m m जितने पतली लेयर क्या एक के बाद एक सत्रह सौ इमेजर निकली तो एक डॉक्टर्स की टीम बैठी स्पेशलिस्ट की टीम विशेषज्ञों का दल बनाया गया जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे रेडियोलॉजिस्ट मतलब वे लोग जो एक्सरे आदि का की मशीन का काम करते हैं उसमें काम करते हैं जो स्टडी करते हैं एक्सरे इमेज को सीटी स्कैन की इमेज को तो रेडियोलॉजिस्ट फॉरेंसिक्स जैसा मैंने पूर्व में बताया forensics is that department which studies the fingerprints, impressions, etc. तो फॉरेंसिक रेडियोलॉजी और आखिरी क्या एनाटॉमी एनाटॉमी मतलब शरीर विज्ञान शरीर विज्ञान से जुड़े हुए लोग एक्सरे के स्पेशलिस्ट और फोरेंसिक से जुड़े हुए लोग they began to probe the secrets ये इन्होंने अब खोज शुरू प्रोब करना मतलब खोज करना गहराई में जाके खोज करना उसे कहते हैं probing he has a very probing eyes उसकी आंखें ऐसी हैं जो सतत रूप से बड़ी गहराई में जाती रहती हैं he has a very probing mind उसका दिमाग ऐसा सतत रूप से बड़ी गहराई में सोचता and so they began to probe the secrets that winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long और इस प्रकार सीटी स्कैन से जो हजारों इमेजें निकली थी उसका टीम ने अध्ययन शुरू किया और उन रहस्यों को खोजने की कोशिश की जो अभी तक विंग्ड गॉडेस पंखों वाली देवी of a gilded burial burial मतलब जैसा मैंने बताया कब्रगाह कब्रगाह में जो पंखों वाले देवी थी इतने समय से जिसने उस सबको सुरक्षित रखा था उस देवी ने protected that protected it for so long इतने समय से जिस देवी ने पंखों वाली देवी ने इन बरियल्स को सुरक्षित रखा था अब वहाँ से सीक्रेट कुछ आने लगा अब वहाँ का रहस्य कुछ कुछ खुलने लगा अब वहाँ की सच्चाई कुछ कुछ सामने आने लगी कहाँ की सच्चाई ऐसे बरियल की जिसको एक विंग्ड पंखों वाली देवी ने छुपा के रखा था इसका मतलब ये हुआ ऊपर किसी का वरद हस्त था एक गॉडेस का किसी का आशीर्वाद था जिसके कारण ये सब बातें दबी हुई थी छिपी हुई थी हजारों साल से मैंने बताया ना तीन हजार तीन सौ वर्ष पुरानी घटना है इतने साल तक दफन की गई चीज़ को किसी न किसी का आशीर्वाद तो रहा होगा तो वो आशीर्वाद संभवतः विंग्ड गॉडेस का रहा होगा ऐसा इजिप्ट की माइथोलॉजी में इजिप्ट के पौराणिक कहानियों में ऐसा कहना है the night of the scan workmen carry Tut from the tomb in his box जिस रात को स्कैन होना था तुत का अच्छा आपको एक चीज़ बता दें स्कैन करने में भले 1700 इमेजेस आई हों पर उसमें समय नहीं लगता बॉडी बहुत धीरे धीरे धीरे स्लाइड होती है बहुत धीरे धीरे और पिक्चर कैप्चर होते जाती है it must be a question of a few minutes maybe half an hour forty minutes जो समय लगा है वो बॉडी को लाने में और बॉडी को वापस ले जाने में लगा होगा बॉडी को स्कैनर में रखने में लगा होगा पर एक बार जब स्कैनर की मशीन शुरू होती है तो it is just about half an hour business तो यहाँ पर the night of the scan जिस रात को स्कैन होना था workmen carry Tut from the tomb जो वहाँ मजदूर थे कुशल मजदूर थे वर्कमैन उन्होंने टूम से मकबरे से उसकी बॉडी को निकाला carried to it from the tomb in his box. Like pal bearer, they climbed a ramp. जिस बॉक्स में आपको याद होगा वुडन बॉक्स में वहाँ रख दिया था अलग अलग करके उसके बॉडी को वापस जमा दिया था ताकि वो रेजिन से जो चिपका हुआ था उससे अलग हो सके और बिना इतने भारी कॉफिन को ले जाए इस वुडन बॉक्स के बल पर हम ऊपर चढ़ें so they went up they carried it like pallbearer pallbearer मतलब क्या होता है पैल बेरर मतलब वे लोग जो शव यात्रा में किसी के मृत शरीर को कैरी करते हैं आपने देखा होगा कई लोग करीब छः आठ लोग डेड बॉडी को कैरी करते हुए शवदाह गृह ले जाते हैं तो they are called pallbearer याद रखेंगे सो so, ये लाइक पैल बेरर्स वो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी बना दी गई थी क्योंकि 26 फीट 30 फीट गहराई पे था उस गहराई से पूरी बॉडी को ऊपर लेके आना और सीटी स्कैन वहीं रखा हुआ था पोर्टेबल सीटी स्कैन था और ऐसा सीटी स्कैन था जिसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता था ऊपर नीचे किया जा सकता था हाइट को सो ये पैल बेरर जैसे जो मजदूर थे इन्होंने उस बॉडी को कैरी किया ऊपर कब नाइट ऑफ द स्कैन जिस रात को स्कैन होना था उस रात they carried him from tomb the pallbearer they climbed ramp and a flight of stair into the swirling sand outside flight of stairs flight मतलब क्या होता है एक तो होता है उड़ना और एक होता है चढ़ाव सीढ़ियों का जो चढ़ाव था और रैंप भी जो बना था उस पर वो चढ़ते चले गए they came up into the swirling sand outside और बाहर आए जैसे ही तो सैंड जो था बहुत तेज़ी से हवा में उड़ रहा था रेगिस्तान था मरुभूमि थी तो वहाँ तो तेज़ हवाएं चलती हैं गर्म रहता है मौसम स्वर्लिंग्स वो हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी रेत उड़ रही थी जब ये सब ऊपर हो रहा था आकाश में धरती की सतह पर तो यहाँ पैल बेरस लोग की तरह मजदूर लोग टुट की बॉडी लेकर ऊपर आते हैं उस बॉक्स में then rose on a hydraulic lift into the trailer और फिर उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट में उसकी बॉडी को रखा मैंने आपको बताया कि वो जो सीटी स्कैनर था वो ऊपर नीचे हो सकता था प्लेटफॉर्म बना था उसमें चक्के थे और उसके ऊपर सीटी स्कैनर था सीटी स्कैनर की हाइट को बढ़ा सकते थे ये हाइट को बढ़ाने घटाने के लिए हाइड्रोलिक मशीन हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था हाइड्रोलिक लिफ्ट जो एयर प्रेशर से जो ऊपर हुए तो एयर प्रेशर से उसको ऊपर किया और lift into the trailer that held the scanner और उस ट्रेलर पे रखा जिसमें स्कैनर था क्योंकि उसी में तो इमेज तो लेनी थी तो अब आप समझ गए हैं घटनाक्रम कितना रोचक रहा होगा कितना तनावपूर्ण माहौल रहा होगा 1922 और यहाँ 2005 इतने सालों का अनवरत प्रयास और 1922 के पहले कई वर्षों से खोज जारी थी 22 में तो पहली मम्मी मिली और 2005 में अब सीटी स्कैनर थे बॉडी को देखने की और रहस्यों का पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही थी you can understand how complex must have been the job and that is why he says कि very intricate work complex work very intricate work अब क्या होता है बॉडी रखी जाती है स्कैनर में body is kept on the trailer which had the scanner also and body slid into it 20 minutes later two men emerged 20 minute बाद दो आदमी बाहर आए sprinted for an office nearby कहाँ से बाहर आए वही जो ट्रेलर था जिसके अंदर स्कैनर था स्कैनर में बॉडी गई और काम शुरू होता इतने में उन्होंने दिलों को देखा कि दो आदमी बाहर आए and they ran to a nearby office to sprint मतलब दौड़ना हंड्रेड मीटर रेस को इसीलिए स्प्रिंट रेस बोलते हैं because the shortest distance race sprint और मैराथन तो यहाँ स्प्रिंट की तरह एक तेज धावक की तरह वो दौड़े दो लोग निकले स्कैनर के पास से जहाँ बॉडी रखी थी जहाँ ट्रेलर था हाइड्रोलिक अरेंजमेंट था वहाँ से दो लोग निकले पास में एक ऑफिस था जहाँ पे औजार और सब सामान रहता होगा इन मजदूरों का इन कुशल कलाकारों का वहां गए और return with a pair of white plastic fan और दो पंखों के साथ जो प्लास्टिक के थे सफ़ेद रंग के थे उसके साथ वो वापस आए अरे ये क्या हो गया पंखे लेके क्यों वापस आ रहे बिजली के पंखे नहीं प्लास्टिक के पंखे ऐसी क्या बात हो गई तो क्या हुआ था the million dollar scanner had quit वो जो स्कैनर था जो करोड़ों रुपए का था वो जो मशीन थी जिसमें एक्सरे होना था उसकी कीमत बता रहे हैं लेखक मिलियन डॉलर करोड़ों रुपए का जो स्कैनर था वो क्विट कर गया जवाब दे गया हार गया काम करना बंद कर दिया काम शुरू नहीं हुआ था और कुछ देर में बंद हो गया काम इट क्विट टू क्विट मतलब त्याग देना छोड़ देना समाप्त हो जाना हट जाना इस्तीफा दे देना आदि आदि सो यहाँ the million dollar scanner had quit why because of sand in a cooler fan मैंने आपको बताया कि बहुत गर्मी थी वहाँ क्योंकि मरुभूमि है it was very hot though it was night but still hot relatively cooler than day. But sand wind was blowing all around. Sand wind. धूल की हवा उड़ रही थी लगातार तो क्या हुआ उस धूल की हवा में रेत की हवा में रेत के टुकड़े मशीन में घुस गए कूलर फैन में घुस गए जो स्कैनर का हिस्सा था वो कूलर फैन का काम होता है गर्मी को कंट्रोल करना आप लैपटॉप में देखे होंगे लैपटॉप में भी फ़ैन होता है कंप्यूटर में भी अंदर फ़ैन होता है जो अंदर की हीट को ठंडा करता है you must have notice the fan inside a laptop and computer और मेरे desktop computer they have fans inside which is soundless they don't make noise and if those fans don't work the computer stops working after few minutes because the inside of the computer becomes very hot and you can feel the heat. Same thing happened here. Because of sand, wind, some sand particles had gone into the cooler fan, blocked the movement, choked it and the fan stopped. When the fan stopped, the machine started getting hotter. और बहुत गर्मी हो जाती तो मशीन फूट जाती काम करना बंद कर दिया मशीन ने it stop working it quit और 20 मिनट भी नहीं हुआ था the million dollar scanner had quit because of sand curse of the pharaoh joke the guard nervously जब ये घटना हो रही थी मशीन बंद हुई जैसे ही मशीन बंद हुई दो मजदूर भागे तो एक उस और जो मजदूर था वो कहता है शायद ऐसा लगता है कि फराओ का राजा का कर्ज कर्ज यानी अभिशाप ऐसा लगता है ये राजा का अभिशाप लग गया हमको इस काम में अभिशाप लगा दिया राजा ने इसीलिए सब काम रुक गया विंग विंग्ड गॉडेस की सुरक्षा को भेद कर हमने जो बॉडी निकाली है फराव की बॉडी को जो हमने हिला दिया है फराओ जो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करता है उसकी लाइफ आफ्टर डेथ को हमने डिस्टर्ब कर दिया है यहाँ उसकी बॉडी को हिलाकर तो ऐसे में ऐसा लगता है हमें राजा का अभिशाप लग गया है ये उसने जोकिंगली कहा सीरियसली नहीं लेकिन कहा तो कि शायद राजा का अभिशाप लग गया कर्स मने अभिशाप डोंट कर्स हिम उसे अभिशाप मत दो one should never curse anyone but self दोष देना है अभिशाप देना है तो अपने को दो दूसरे को क्यों देते हैं curse yourself and not others for any failure किसी असफलता के लिए अपने को दोष दें दूसरे को नहीं तो यहाँ पर वो मशीन ख़राब हुई तो एक ने दो मजदूर भागे झंड पंखा लेने के लिए प्लास्टिक का और एक ने ऐसी कमेंट कर दिया ऐसा लगता है अभिशाप लग गया you must understand the complex situation, the difficulties and the pressure. Pressure of what? Pressure on the people of what? Pressure of making sure that x-ray is taken, pressure of making sure that body remains intact, pressure of making sure that things are not lost, and last but not the least of the pressure. सबसे ज़्यादा दबाव किस बात का रहा होगा इन लोगों पर दुनिया की नज़र का दबाव the whole world was watching them the historians across the world, the archaeologists across the world, the serious readers of history, they were all interested in knowing the history of mummies and the pharaohs. Why? because that would open new window to the history of civilization. Mummy was a new thing, unheard of, something that was not known to anyone in the past. Now here was mummy, not one but 600. Here was CT scan, portable, million dollar CT scan and what not, all these things built enough pressure on the people बहुत दबाव था इन लोगों पर बट इवेंचुअली अंततः इवेंचुअली मतलब अंततः अंततः the substitute fans work well अब एक और इतना दबाव और दूसरी ओर यहाँ देखा तो पंखा नहीं चल रहा कूलर फैन बंद कर गया बंद हो गया it stop working because of some sand going in and somebody also commented maybe the god for our pharaohs, they were, they cursed on us, making things all the more bad. But now, thanks to the exercise done by these people, in Lonke Dwara, jo kuch jugaad kiya gaya, plastic fan laya gaya, uske blade laya gaya, fan started working. They were back to happiness. Started working, the cooler started working. and well enough to finish the procedure. और अच्छे से काम किया इतने अच्छे से कि पूरा जो काम था वो समाप्त हो गया ठीक से well enough to finish the procedure procedure मतलब जो भी काम था वो अच्छे से समाप्त हो गया तब तक कूलर तो काम बढ़िया किया शुरू में दिक्कत आई दो मजदूर भाग के ऑफिस से कुछ ले आए प्लास्टिक का वाइट फैन काम कर गया and thank God that cooler kept working. अब क्या होता है After checking that no data has been lost the technicians turn it over to the workmen अब काम जब पूरा हो गया तो टेक्नीशियंस लोगों ने एक बार सुनिश्चित करना चाहा कि भाई एक्सरे हुआ है कि नहीं एक्सरे फिल्म में इमेज आई है कि नहीं पता लगा बॉडी आई ऊपर उसको रखा स्लाइड हुई पता लगा बॉडी आई ऊपर लाई गई बड़ी मुश्किलों में kept it on the slide images taken and body send back to the grave and after that they discover that the film have not work machine has not work to no X-ray oh my God so to avoid that kind of situation the technicians who were making these films, who were taking X-ray, these technicians, they checked, cross-checked not once, twice, that everything is fine, that all the images are intact. And so they had a quick look. Technician turned, took over to the workmen. When they found that no data is lost, कोई भी जो काम किया गया था वो गायब हुआ हो गुम गया हो 20 मिनट जो पंखा बंद रहा उसमें कुछ गड़बड़ हुआ हो उन्होंने चेक किया और फिर पाया सब कुछ ठीक है so what they did they turn Tut over to the workmen Tut को उन्होंने जो नीचे से जो लोग ऊपर लाए थे उनको टुट की बॉडी दे दी टेक्नीशियंस का काम ख़त्म हो गया उनका काम तो एक्सरे लेना था और सुनिश्चित करना था कि एक्सरे हो गया कि नहीं yes once they were satisfied that all is fine with X-ray images they had random search sample survey and they found all is intact they handed over the body to the workmen and now workmen carried this body back to the tomb तुरंत वर्कमैन ने उस बॉडी को उसी तरीके से पैल बेरर जैसे नीचे लाके उसको ग्रेव में रख दिया कब्र में डाल दिया they did not waste time less than three hours after he was remove from his coffin the pharaoh again rested in peace इस पूरी प्रक्रिया में बॉडी <coughs> को नीचे से ऊपर लाना और ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे कर लेना <coughs> नीचे से ऊपर लाना ऊपर से नीचे लाना और एक्सरे करने की इस प्रक्रिया में कुल तीन घंटा लगा रात का तीन घंटे बाद उसको हटाने के तीन घंटे बाद less than three hours after he was removed from his coffin coffin से उसको तीन घंटे पहले निकाला गया था तीन घंटे के अंदर उसकी बॉडी को वहीं वापस रख दिया और शांत दिख रहा था again rested in peace peace मैंने शांत और टू रेस्ट इन पीस मतलब मृत हो जाना बिल्कुल यथावत उसके शरीर को रख दिया गया where the funerary priest had laid him so long ago funerary priest मतलब वे पुजारी जो किसी की मृत्यु के समय का कार्य करते हैं जब मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में या शवदाह में एक पुजारी रहता है ना वो सारी रस्म अदा करता है he perform lot of rituals prayers and all those things according to Hindu religion according to Islam religion according Christian religion and according to local tradition the pujari performs some rituals so the author says within three hours of taking out the body the body was brought back kept as it was, in the same way exactly as was done by priests some 3,300 years back, 3,300 वर्ष पहले फ्यूनररी प्रीस जो ये क्रिया किए होंगे फ्यूनरल मैंने मैंने आपको बताया शव यात्रा शवदाह तो शवदाह के कार्य में जैसा पुजारियों ने किया होगा जिस तरीके से रखा होगा वैसे ही his body was laid laid मैंने लिटा दिया गया ले लेड लेड मैंने आपको पहले भी बताया तो उसी प्रकार उसकी बॉडी को लिटा दिया गया back in the trailer a technician pulled up astonishing images अब एक काम ये था बॉडी नीचे आना सुरक्षित आ गई और उसे यथावत रख दिया गया once that job was over Now the attention turns to the images. Everybody start thinking, uh, what happened to images? How are they? So back in the trailer, अब ट्रेलर की ओर हम वापस जाएं तो वहाँ जो टेक्नीशियन थे they pulled up astonishing image उन्होंने बड़ी शानदार पिक्चरें निकाली ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन वो जो स्कैनर है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था तो स्कैनर में उसकी बॉडी को स्कैन किया अब उसको कंप्यूटर में दिखाने लगे they pulled up images one after the एक के बाद एक धड़ाधड़ बहुत सारी इमेज दिखने लगी a grey head took shape from a scattering of pixels pixels मतलब क्या होता दाने दाने आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं कितने पिक्सल का कैमरा है इसमें और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छे कैमरे की इमेज होगी तो पिक्सल्स आर डॉट्स बहुत सारे डॉट मिलकर एक लाइन बनाते हैं what is a line a line is nothing but a combination of dots if you have a look at the railway clock you will find it's in pixel form dot form में and combined them together and becomes a clock right so similarly thousands and lakhs and lakhs of dots combined together to create an image. And that is what happened with scanners. Those pixels, thousands and lakhs of pixels, that had been captured by the scanner, now they show up. A grey head took shape, एक सिर सामने आता है from a scattering of pixels ये जो पिक्सल्स था बहुत सारा वो सब स्कैटर होना यानी फैला होना जो पिक्सल फैला हुआ था फैलाव था उसके सब के मर्ज होने से एक सिर सामने आया और ये मर्ज कैसे हुआ और फैलाव क्यों था मैंने आपको बताया कि जो फोटोग्राफी हो रही थी या जो स्कैनिंग हो रही थी वो लेयर में हो रही थी पॉइंट सिक्स टू एम का लेयर लेयर आफ्टर लेयर इन सब को जब जोड़ा गया तो जो पिक्चर जो फैले हुए थे पिक्सल जो फैले हुए थे they all look connected to each other scattered pixels now look coming together and when you look at the final you found there is head emerging out of it head of tooth and the technician spun and tilted it in every direction और जब वो स्कैटर्ड पिक्सल था तो उसको वो क्या किया इमेज को उसने टेक्नीशियन ने स्पन किया स्पन करना मतलब गोल गोल घुमाना गोल गोल घुमाया ही spun it and at the same time tilted it in every form और उसको झुका भी दिया टिल्ट करना मतलब झुकाना what you should know is that spinning was important because it's in pixels, in layers, combining them together, you just can't see any uh, cannot make out something out of it. It needs to be spun. So it was spun, rotated very fast and hair shape, a grey head shape comes out of it. Now, it was tilted in all the directions. Tilt mane jhukana. Tilt the bottle little more for water. पानी को थोड़ा बोतल को थोड़ा और झुकाओ till the chair tilt up भी होता है कहीं पे भी झुकाना ही नहीं होता अब tilt the chair don't tilt it more otherwise you will fall ज़्यादा मत झुकाओ नहीं तो गिर जाओगे so here all this was done now technician was that his job पहले तो टेक्नीशियन ने बॉडी दे दी और बॉडी चली गई लोगों का ध्यान अब यहाँ गया अरे इमेजेस का क्या कैसा क्या हाल है एवरीबडी वॉज क्यूरियस है ना those technicians were the star of attraction of entire world that time पूरी दुनिया का ध्यान उन टेक्नीशियंस पे था कि कुछ बताओ कैसा रहा तो कंप्यूटर में उन्होंने देखा दिखाना शुरू किया सिर के बाद neck vertebrate appear as clearly as an anatomy class इतनी बढ़िया इमेज थी कि जो गले की जो वर्टिब्रेट है पीछे की हड्डी इसकी जो इमेज थी वो एनाटॉमी शरीर विज्ञान की कक्षा में जैसे चित्र रहते हैं मानो बिल्कुल वैसे ही सुंदर शानदार स्पष्ट चित्र थे that means image were wonderful other image revealed a hand सिर दिखा शानदार ब्रेड दिखा हाथ भी दिखाई दिया several views of the rib cage दिखाई दिया रिब माने क्या होता है पसली ये पसली किस आकार में रहती केज के आकार में पिंजरे के आकार में तो उसकी बहुत सारी इमेज दिखाई दी क्योंकि रिब तो, तो काफ़ी होती हैं पूरे स्लाइड करते करते करते पूरी रिब्स अच्छी तरह आ गई होंगी several views of the rib cage and a transection of the skull और स्कल खोपड़ी का भी ट्रांससेक्शन दिखाई दिया यानी कुल मिला के सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ हर तरीके से जो हमने सोचा था वो सफल रहा but for now the pressure was off और इस प्रकार अभी के लिए कम से कम हम दबाव से मुक्त हो गए थे बहुत सारा दबाव था ना मौसम का दबाव कंप्यूटर <coughs> कंप्यूटर के ख़राब हो जाने का दबाव डर बॉडी को गड़बड़ जाने का डर चढ़ते समय ना गिर जाए उतरते समय ना गिर जाए बॉडी पार्ट्स हिल ना जाए कुछ हिस्सा टूट ना जाए और मौसम देवता का तो वैसे ही बहुत बड़ा योगदान था यहाँ पर the wind strong wind was blowing causing further problem और फिर शाप और अभिशाप का भी डर था डर था तो ये सब दबाव था फॉर ए मोमेंट कुछ समय के लिए अब हमें राहत मिली बॉडी वापस आ गई टेक्नीशियन ने चेक किया सब ठीक कि नहीं सब इमेज ठीक आई कि नहीं all images had come fine and now they heaved sigh of relief sigh मतलब गहरी सांस लेना आवाज़ आती है जैसे उन्होंने साई रिलीफ मतलब राहत की सांस उन्होंने राहत की सांस ली for now the pressure was off off मैंने अलग होना ओ डबल एफ ऑफ तो प्रेशर वॉज ऑफ अब प्रेशर जो है दबाव है अब हमसे अलग हो गया अर्थात अब हमारे ऊपर से हट गया सब कुछ ठीक रहा sitting back in his chair Zahi Hawass smiled. Who was Zahi Hawass? Egypt का जो आर्कियोलॉजी <coughs> डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर उसका हेड जिसने कमेंट किया था कि कार्टर ने सब कुछ बिगाड़ दिया it was Zahi Hawass who had said that probably some mishandling has been done with the body everything is not proper now he corrects himself he sat back on his chair जो वहीं तो था वो अब वो आराम से कुर्सी में बैठा झुका और मुस्कराया now we are coming to the end of the story वो झुका राहत की सांस ली मुस्कराया visibly relieved that nothing has gone wrong visible होना मतलब दृष्टिगोचर होना अब ये साफ उसके चेहरे से दृष्टिगोचर हो रहा था कि जो हेड था इस सारे प्रोजेक्ट का इजिप्ट के इस सबसे बड़े सबसे कॉस्टली और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का जो मुखिया था उस पर कितना दबाव रहा होगा कि सब काम ठीक ठाक होए अब वो कुर्सी में बैठ गया राहत की सांस ली दबाव उसके चेहरे से हटता हुआ दिखा और मुस्कराया ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा था कि अब वो संतुष्ट है अपने काम से कुछ गलत नहीं हुआ है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग थोड़ा बहुत हुआ होगा बट नथिंग सीरियस और फिर उसने क्या कहा I didn't sleep last night कल मैं नहीं सो पाया कैसे सोता कल मैं नहीं सो पाया एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया and not for a second कल मैं नहीं सो पाया एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया द क्वेश्चन इज़ कौन सो सकता है परीक्षा के पहले हम और आप नहीं सो पाते ये तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी जिस पे दुनिया की नज़र थी everybody was expecting some big result out of it as if it was his examination तो he was under tremendous pressure worried about many thing now everything went well तो he leaned back on his chair smiled looked relieved pressure was off from his head and he said, I could not sleep for a second. और फिर बोला आई वॉज सो वरिड मैं बहुत डर रहा था बहुत चिंतित था but now I think I will go and sleep और अब लगता है मैं जाऊँ और सोऊं अब मैं जाऊंगा और सोऊंगा चैन की नींद सोऊंगा <coughs> क्योंकि सारा कार्य सुचारू रूप से everything has done has be has gone as per the plan, smoothly without much hitches. Imagine, you must imagine, if you want to really enjoy this story, you must really imagine how relieved Ovas must have felt, how light-hearted he must have felt, how relaxed he must have felt. And when he says that now it's time that I go and sleep, I'm tired, I couldn't sleep yesterday even for a second. You can imagine his happiness, consolation. In the book you will find a picture where Tut is with a goddess, goddess of life after death. After that life ki Devi, unke saath Tut ki image hai. It's a mural painting, image of a mural painting and mural as I told you is a wall painting not made separately and put to the wall. But mural painting is always something which is made right on the wall itself with dark colors, dark pigments. They last for thousands of years. In Chhattisgarh also you will find few caves in Jagdalpur area. Similarly, Ajanta Ellora. They all have those paintings which we can call as mural painting. They are deep colored and pigments are very rich and made directly on the wall. Their colors hardly fade or they fade in thousands of years. Here also you can see the mural painting of with image of Tut and after goddess, after death goddess and that is how we can make out the dress and the culture also that they must have followed. Well, so coming back to the point, Now we come to the last part of it, the story. By the time we left the trailer, by the time मतलब जब तक जब तक कि हम लोग ट्रेलर छोड़ते हम लोग से मतलब क्या हवास द प्रोफेसर और जो दो चार और लोग थे descending metal stairs to the sandy ground descending metal stairs to the standing ground तो ये ग्राउंड में नहीं थे तो कहाँ थे ये लोग तो ट्रेलर में बैठे हुए थे ट्रेलर जमीन से ऊपर उठा हुआ था जिसमें स्कैनर था कंप्यूटर था टेक्नीशियंस थे और उसी के पास की जगह में ये लोग भी अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे काम देख रहे थे नज़र रखे थे अब जब सब कुछ ठीक हो गया इन्होंने देखा कंप्यूटर भी ठीक काम कर रहा है इमेज भी ठीक हुई था they started descending to descend मतलब उतरना टू असेंड माने चढ़ना they started descending metal stair और ये जो स्टेयर था ये मेटल का था टू द सैंडी ग्राउंड और उसका रेतीली जमीन पर उतरते हुए उन्होंने पाया that the wind had stopped जो तेज हवाओं की चल रही थी धूल धूसरित हवा चल रही थी रेतीली हवा चल रही थी वो रुक गई मायने क्या जब बॉडी निकाली जा रही थी तो तेज हवा ऐसा लग रहा था मानो तुत का अभिशाप लग रहा है तुत को डिस्टर्ब करने का लाइफ आफ्टर डेथ के डिस्टर्बेंस का यहां पर हमको पाप लग रहा है और अब जब उसकी बॉडी वापस रख दी गई है सब कुछ शांत लग रहा है the wind had stopped the winter air lay cold and still ठंडी हवा विंटर की हवा वहाँ रेतीले स्थलों में रात बहुत ठंडी होती है क्योंकि सैंड जो है बहुत जल्दी गर्मी छोड़ देता है और ठंडे दान ठंडा हो जाता है बहुत ठंडा तो ये तीन एक घंटे में रेत जो है उसने गर्मी छोड़ दी थी और अब ठंडी हो चली थी विंटर एयर लेक कोल्ड ठंडी हो गई थी एंड स्टिल और हवा थम गई थी पूरा बदल गया था मौसम तीन घंटे में लाइक डेथ इट मौत की तरह in this valley of departed departed मतलब जो चलेगा don't depart at three o'clock leave at four तीन बजे मत निकलना चार बजे निकलो उसी से बना departure the train will depart from Raipur station at five o'clock and will arrive at Nagpur at eleven o'clock तो डिपार्ट मतलब छोड़ना जाना और इसी से बना डिपार्चर जाना की क्रिया तो यहां पर in the valley of the departed वो घाटी जहां पर बिछड़े हुए लोग थे चले गए वाले लोग थे जिनकी मौत हो चुकी थी वो घाटी जिनकी मौत हो चुकी थी और अपनी जिनकी बॉडी यहां थी वहां पर हवा थमसी गई रेतीली हवा अब नहीं चल रही थी गर्म हवा अब नहीं थी अब ठंडी हवा थी मानो ऐसा लग रहा था सब कुछ शांत मौत के जैसा शांत like death itself in this valley of departed just above the entrance to Tooth tomb stood जो तुत का टूम था कबर थी उसका जो घुसने का रास्ता था ठीक उसके ऊपर ओरियन था ओरियन क्या है ध्रुव तारे the constellation that ancient Egypt knew as the soul of Osiris constellation मतलब ग्रुप झुंड तारों का वह झुंड जिसे प्राचीन काल इजिप्ट में कहते थे ओसिरिस की आत्मा the goddess of after life after life की जो गॉडेस थी जिसका चित्र उस मुराल पेंटिंग में तुत के साथ दिखाया गया है उसका नाम था Osiris Egyptian knew as the soul of Osiris तो ऑसिरिस का सोल आत्मा किसे कहते थे उस कॉन्स्टलेशन को जिसका नाम था ओरियन तो मैं फिर से आपको बता दूं Orion is the collection of stars constellation और ये जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स है कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम ओरियन है ये according to Egyptian mythology it was the soul of their afterlife goddess whose name was Osiris. So Osiris' soul, the goddess of afterlife, that was right above in the sky, right above the entrance to the tomb. लेखक ने देखा कि ऊपर सिर उठाया तो देखा जो एंट्रेंस है टूम का रास्ता है जो बनाया गया है उसके ठीक ऊपर आफ्टर लाइफ की गॉडेस की आत्मा जिसका नाम ओरियन है उसके तारे हैं वहाँ पे watching over the boy king और ऐसा दिख रहा है मानो <coughs> ये आफ्टर लाइफ गॉडेस की आत्मा के तारे इस बॉय किंग पर नज़र रखे हुए हैं बॉय किंग को देख रहे हैं और ये कहां से entrance by the time we left the trailer descending metal stair to the sandy ground the world wind had stop the winter lay the winter air lay cold and still like death it's in this valley of departed just above the entrance to the tomb stood Orion stood मतलब खड़ा ऐसा नहीं स्टूड मतलब ऊपर आकाश में था स्टैंड स्टूड स्टूड यहाँ पे स्टैंड का अर्थ खड़ा हुआ था नहीं स्टैंड का अर्थ ऊपर दिखाई दे रहा था आकाश में दिख रहा था द कॉन्स्टलेशन मतलब झुंड constellation known as the soul of Orius Osiris the god of after life watching over the boy king जो राजा को ऊपर से वॉच कर रहा था उस पर नज़र रखा था So with this, you know, this chapter comes to an end. And I'm sure you must have enjoyed and understood a lot of things, how archaeology works, how history is uh, dug out. History is not created by these people. History is created in the past and we dig it out. Archaeology dig out the history. So how it is done. With that, this chapter comes to an end and we move on to the difficult words, the question answer and few more exercises.